Mm. Mm. kagambo yaazi nga tekaliiko ekimenti gokongeddeko misa ja 46ekyobadde bagenda abawagizi bagenda kibategeereza wali kikyentegeeza mm. era mbalinze ngenaku z'omwezi kumi na mwenda genda kubeerawo ku serena mbadde nkola concerts emyaka mingi naye nga mbadde nkolera nnyo ku afrikano ah, leero nagaleka nkolereko ne ku serena nayo ngitegeere manye eryetya mm. so um, mbalinze kumi na mwenda may ngenda kubeera ku serena abiri mu lumu ngenda kubeera ku maria flo e masaka mm. kyanjawulo ki ekigenda okubeerako kubanga nerinnya tulaba likyuse mm. miss at 46 Nenda bakolera ekintu kye bansuubiramu okusookera ddala abantu bansuubiramu kintu kibi naye njala kulwana nabe nga nkola ekirungi ate nga ndi beyond their expectation hmm. eh, mbeere nkole ekisingawoku kye bansuubira okukola kyensaba katonda asobozese kwolwo eh, naye sijja kukuba sama amagumba makadde Eh. Eh. Eh, ekigambo ekyo nja bategeeza lwaki concert eyitibwa at 46 misach at 46 hmm. nja kibategeeza ku olwo it is a surprise to them katusooke hmm. tugijjuze hmm. tulyoke tunoonya awanene okusinga awo Eh. obatenga ojja okola konsati ngaoyita omutanda mm. bene mm. Eh. era omukulu byajja nasanyuka nnyo era manyi mumutima gwange kyesinga obunene nagikola munsonyiwe okwogera kino munaga nti eno ntono si ntono naye mu byafaayo byokuyimba kwange kyesinga obunene sabasajja yatuula okumala essaawa nnya ekitabangawo ekitabangawo kya buganda ebeerawo kale nomunange ekibaliza katonda okumpandako eddusu eryo ku mulundi guno buli muntu agenda okujja kuserena ye mugenyi ow'enjawulo hmm. buli mugenyigwe buli agenda okujja gwe mugenyi omukulu ku mulundi guno hmm. ku mulundi guno nina bonna hmm. bafaaniza bagenda okujja ekyenjawulo ekiri ku konsat en bonna bagenyi baki bonna bagenyi bakulu ate nga abantu abantu ab'enjawulo bagenda kubaawo ab'enjawulo nno muwala wange tosubwa genda kubeera abantu ab'enjawulo mm. eh, ab'enjawulo nga lulwotuna bwetuga e lulwotuna bwetuga e lulwotuna bwetuga o eh. abantu bagala okumalakale bakikonfrontinze kuba omuntu bunne bwaba alonki ng'agamba nti mm. kano kensibiddeko mm. kegenda okutongoza oba kekagenda okwalirayitinga omukolo nze nfrontinze misa kisemakula frontinze brand gye bayita misa kisemakula nze ndowooza misa kisemakula waliwo abayimbi mu uganda oba ne munsi butakyabuuza luyimba gwetasobola kugambao nti kamiliyoni azekuna luyimba ki juliani azena luyimba ki lutaaya azena luyimba ki ebanje azena luyimba ki so kati awo mu gundi zokujja n'oluyimba kati ate awo twakivaamu kati tujja kukolera abantu kubanga bye batwagalako bingi akapya bwe kabeerawo it is okay nako bwe kabeerawo ne bakanyumirwa covid yabayitamu abasinga nabaleka nga abawogodde ogodde mm. mm. namaanyi temukyasobola kubeera ku stage nemupafominga mm. kojja amaanyi ago kyagalina eh. tebakuntuma mumwala wange nyinza okukulemerawo eh. <laughs> eh. tebakuntuma byensinga okumanya okukola mmanyi kuyimba mirimu gyensinga okumanya okukola nkola akola ku biralalala ngezaako naye kyensinga okumanya ku stage awo hmm. so kati ekyo tekigenda kunvaamu tekisobola kunvaamu pakapakapaka abantu abansinga obukulu bayimba noogaa nti nze ku myaka gino nkaddi nkyali mukumu nnyo okay bukyanga tuva mu lockdown gwe mulumbi wa bandi asoose okusitaginga konsat papa kiki ekikuli behind obuvumu obwo bujewa obuvumu nze ndowooza sisitayiro yeyimba muyimbi yayimba ya sisitayiro yeyimba muyimbi yayimba ndaba kigwanidde okuyimbira ku bantu bange hmm. kyentuma bananga abalala kiri ekintu kimu bonna nomata sitayiro gyoyimba kwekiririzaamu wekiririzeemu bwoteteekawo tebakuteekawo mwena mukimanyi omuyimbi bw'oteteekawo tewali akukola ki tewali akuteekawo gwewenyini nyini gweolina okwekuumira ku front page mm-hmm. eh, tewakyali ebyo tebakyaliyo abo abazira kisa be twasangawo najja naga nti jangu munange nkuteeke wano gweolina okwereeta gwe wenyini wefuula akajonjo mu maaso wano wenyini obeera mm. ah, nina emikwano mingi nja kufuna era abajja okunyimbirako naye tebajja kuba bangi olw'ensonga nti njala abantu banzigwe nyalwe naye nga sisobola kuyimba nzeka no cause ihave friends byenzize nabo bituyise nabo mu byonna mu maggwa byonna byonna gye tuyise mu industry eno eh, kiba kya buli az'amaanyi bwe ŋŋamba nti no tebanyimbiddeeko ngaate nange bampita nenyimba ku zaabwe hmm. bankoze bubi eyo sitayilo mpya gye mwatandisewo abayimbi yokuba wanimanisho oba ati kati bwe balanga nti nno kakati balanze ejjowo eriya hmm. kale abantu bakiri abantu bakulabeko for t hours nebakuwerekedde obaweeyo one hour sho bwe baya three hours abantu agenda tatomi nekibi okuyita omuntu najja ndinyeze kulaba gyeweeriya nomukubira enyimba ttaano ate abo tebabanjawulo nabivulu bino bya bulijjo okitegedde tewabanjawulo nankuuka tewabanjawulo nambuutu yambuutigizi kubanga jjukira awo jja nokubayo bbiri ssatu muno najja nakuba naye kati eno eba konsati nga ya muntu whereby omuntu ajja ng'asuubira okulaba kiki ekyo kyatalaba bulijjo omukisa gwatafuna eri nga muli bangi abafuna chance ne tuinteractingako n'abayimbi backstage mm. bangi bemulugunya ne bagamba katugeze spicedana spicedana mm. netujja omuyimbirako n'agaana kamiliyoni netujja omuyimbirako n'agaana papa abayimbi abo boogera anti kakati nze kyendowooza nti sheba ne program mm. sho to nange kenyini nyini omutunga sako the rehearsal obanga tetwabadde na program nti nongenda kuyimba sobola kwereeta nti nzije nyimbe era boolaba sho nga nyimbi baba bankontactinga before nengenda nenkola ne rehearsal sisobola kuva eno ngaoli teyaŋŋamba nti yawo nyimbireko nengenda backstage nyimbe hmm. wabula ate mu show nkati nga bwewandaba kuya spice diana mu show nalimu naliyo kutebo yange nga nsala dansi wange katate akamiliyoni nanyina okuyimba nenzija nenkolaki nenyimba so kino nakyenjagala bayimbi tuyige okusapotinga muyimbi muno sikubeera ku stagi kokka tyogenza okumuyimbirako ah, era nze njagala tutandike ekintu nti abayimbi abasobola okuafordinga okugula tables tusobola okuweera abantu amakumi ataano abayimbi bwe tunakiyiga ne tugamba nti munaffe atadde tebo ku milioni bbiri bbiri basatusatu nti abayimbi ne tebos kumi natano babiri ne tuzegulira baga famiry ya misaki iri yaguze tebo eyamayanja iri yaguze tebo eyasali iri yaguze tebo eyamwami kyagulanyi iri yaguze tebo eyamwami lutaya yaguze tebo eyagundi yaguze tebo nga zona famiry ziri awo n'abawagizi bano bajja kuga nti e kiki kino so kati tutandike naffe okwewagira tubeerewo munna ali ku stage ayimba situka osala edansi bwana akulengera ngaosala dansi nga naye ajja kwongeramu kijja kutuyamba okuhaipinga nsubire bannabyabufuzi olyafirye emipatent oba wetaga bano oba okuva ah, edda nedda abannabyobufuzi bajjanga mushow zaffe abenzikirize bannaddiini abenzikiriza ez'enjawulo buli omu mu ngeri y'enjawulo nze nga nze personale nze ninga bwolaba airport <laughs> eh, nze nga nze personale ninga bwolaba airport my professional ethics tezinzikiriza kukola ki kugamba nti nokino oba ndi eno nze awo professionally i don't do that nsobola okuba nga nina ekyange kyenjagala oba ekyali kyenzikiririzaamu but professionally as an artist nina okuba nga nkola ki naye nze ŋŋamba nti nno nga bolaba eh, ku shonga eyo show yange girabe nga bolaba airport nti egenda mu amerika eba esituka eva egermany negwago mm. ate nsobola okubaako ku airport nga waliwo egermany waliwo egenda e london waliwo egenda e belgium zonna zonna bwezityo so show yange yabawagizi bange Papa Gomukuba to Tom Band Music. Mm-hmm. At the moment, Band Music was Mogera Congea, but it was Mogera Gomuk. <laughs> Ah, Daniel Mogera Gomuka Bantuchi, Nitrai Munga Antigundi. Papa Bandichi was a perception. Okay. Or naturally, Chigambo Bandi, about to run to Bandi is a group. egroupu y'abantu ekuba ebivuga no matter the style because in uganda tetulina style gyebayita bandi okitegedde naye kyenjagala okutegeeza kiri ekintu kimu kyemuyita bandi kati mwina kyemuyita bandi ffe music for waffe gwe tuyimba naye kujyao nga mwagala tumala ebbakuba kubawumula mu bituli kuba bwemba ndaba abamu abantu abasinga abayimba boga nti egundi ayimbi nzimpuli abali mu style eno just bikyukamu nti ono emyaka gye mito ono ayinira enviiri ezabarasita e, ono ayina bwati naye ngaolira rhythms zonna zonna ne melodies byebimu okitegedde nga bwenyinza okuva kati singa oli akwata singa essaawa eno tugambe kati essaawa eno si gonsiimira mu muyita wa bandi hmm. naye ate singa nduwa bitusi neeruddamu olwo terujja kuba lwa bandi kati problemu abantu baddira ekigambo nti bandi ne bakituuma abantu nga tafudde naku kunyuma kwa luyimba nzijukira bwe nali oluyimba lwange olwonkuba eh, lwafuluma newabawo omuntu yaŋŋamba wow this song is so good it sounds good this is our sound it is our sound naye the problem aluyimba wa bandi kati kyekiyinza otugaana oddukuba kuba aluyimba wa bandi kati noolaba nga tebafudde ku product wabula bafa ku ani akoze product eyo naye nga wodera product eyo n'okwata oluyimba lwenyini nga telukyuseemu n'oluwa nambaani kanjogere kubato bange abamumanyi tebajja kunyigira noluwa btc era eruyimbi awo lujja kusala paka ku capital fm paka yonna yonna yonna naye olwokuba misaaki ne bwaba ayimbi eki ekyo kiri ki lokowera bandi so nze ndowooza nti endowooza abantu etuveemu naye nga misiki akyaliwo naawe kakati mutala ayimbaki kakati mwagala amala ebbakuba baleeta musaayi mumanye nti abakuba gwe mpaayo abantu ngaye nti baba nabantu bataano basinga lutalo kati saawe ate nga sebo nange sesimbikamusikwewansi manyi byakwewaana naye ah, tomala ganeesimbasimbamu eye leero kanewaaneko tomala gajja ganeesimbasimbamu uti eh. ansikulemerawo ndikisajja ekikaddekadde kimu